नमस्कार कमास्तान बॉलीवुड पे आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जैन आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरों की करीना कपूर ने चुनाव लड़ने को बताया अफवाह कहा अभी वो सिर्फ फिल्मों पे फोकस करेंगी करीना कपूर ने चुनाव लड़ने की खबर को बताया अफवाह कहा अभी बस फिल्मों पर फोकस जी हाँ अभिनेत्री करीना कपूर खान ने लोकसभा चुनाव लड़ने से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया उन्होंने कहा मेरे चुनाव लड़ने से जुड़ी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है इस बारे में मुझसे संपर्क नहीं किया गया है मेरा फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ फिल्मों पर है अब उनके इस बयान से तो यह साफ हो गया कि वह फिलहाल राजनीति में नहीं आने वाली है दरअसल अभी दो दिन पहले ही